taariikhtan cusub aynu hadda haynaana dadyagii ka dambeeyey bamba mayaa la odhan jiray meeshii talyaaniga ku taalee fulkaanada ilaahay ku halaagay ee hadda markay qodeen iyagoo faaxishadii samaynayo dhagaxoobaa lasoo saaray magaalo dhan oo faaxisho samaynaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay shanta shay ee ugu caansan baahiyaha bini aadamka oo ay ka sii farcami karaan shahwaad kale oo tiro badan leh laakiin haddii la duuduubo bay yidhaahdeen shantan baa asalka ah ka ugu horeeya waa xubunisaa waa kalgacalka laysu geliyey rag iyo dumarka dhexdooda ilaa xad uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa gadaashay kama tegin buu nebigu yidhi wax kaga khatar badan rag dumar xidhiidhkooda wax ka khatar badan dhasha jacaylkeeda waa min alfitra abuurka ilaahay subxaanah wa tacaala uu bini aadamka ku abuuray ka saddexaad ee ayaddu tilmaamayso xoolaha tirada badan lee la ururiyey ee dahab iyo fida ah waa maal dhammaantii markaa oo waatuu nebigu ku tilmaamay calayh salaatu wasalaam jacaylka loo qabo xoolahaasi inaanu bini ku kaaftoomin inta uu u baahan yahaye inuun isag dhigdhigo inuu jecel yahay ilaa xaduu nebigu yidhi haddii bini uu haysto waadiyan min dahab dooxo dahaba xataa hadduu haysto wuxuu baadi dooni lahaa buu nebigu yidhi dooxa labaad oo dahaba jacaylka loo qabo xooluhuna waa waxa keena buu ka mid yahay mashaakilka ugu waaweynee dunida dunida maanta aynu ku noollay waxay idhahdaan aljashacu waalhalac inta maalka qabtaa sida ay u mamantahay baa ka mida ah bay leeyihin broblemada ugu waaweynee dunida ka jira dadka xoolaha leh waana sabab dagaallo badanoo maanta dunida ka jira u sababa oo dagaalada dunidu in badan waxay isu taagi waayeen dowladaha khaniga abaa ah raba inay socdaan warshadaha hubka iyo ragganle iyo waxaan soo saara oo master dhaqaale uu yahay baan rabin dunidu inay nabadi ka dhacdo qodobka afraad ee meesha ku qorani waa ziina alkhayl almusawama fardaha ama tiro waxay ka qabaan musawama saa'ima ah oo kuwa la raaca ah farduhu dee dunida waxay ka mid yihiin waxay dadka maalqabeennadii dhaqdaan oo ninku inuu hantileeyay tilmaamta ama qurux loo haysto waagii hore dee mala la fuli jiraye iminka maanta markaan soo socday waxaan arkayey fardihiioo gaadi lagu wado iyagaaba la raraa iminka oo quruxdeeda iyo orodkeeda iyo waxeeda iyadoo la ilaalinayo iyadaaba gawaadhi gaara loo sameeyo lagu raro ka shanaadee meesha ku qoranina waa shahwat albatn wixii la cunayey ama xoola ahaa geel iyo lo iyo ariba wixii la cunayey xalash ama xarth beer iyo wixii ka soo baxaya waxay culammadu yidhaahdaan shantan shay ee suuraddani sheegtay bay yidhaahdaan waa usuul shahwaat waa human desirka waxa ugu badan waxaase ka sii farcamaan shahwaad kale oo tiro badan oo meelo kale qur-aanku uu ku tilmaamayo su-aasha koowaad waxay tahay maxaa ilaahay inoogu abuurayba shahwaadka kan lowlaha haddaan iyadu jirin dunidu ma socoteen waa linartaqi baadidoonka kuwan loogu jirabaa ayay noloshu ku salaysan tahay insaanku hadduu waxba uu u baahan waayo sida dhagaxa uu noqdo laa yataxarak nolosha dhaqdhaqaaq kama jirayo inuu noloshu dhaqdhaqaaqdo waxa kan ilaahay inugu abuuraybaa ka mida saa awgeed baa ilahay wuxuu ihi zuyina linnaas dadka waa loo qurxiyey hadda casrigan dambe intii maraygan iyo waxa kan ay soo baxeen qaabkan magnetic formka ee maskaxda loo sawiri karo ee la sawiri karo hadba qofka bini aadamka maskaxdiisa qaybta functioninka ee markaa activeka ee jirta ilaa hadday hadda qiyaasi karaan oo ay tilmaami karaan raniin maqnaatiisigaasi alwadiifiya ama m r i-ga aad tidhaahdaan ninku markuu gabadha arko xaggee kacda meelaha maskaxdiisa qaybo ka mid a ah aada u shaqeeya xataa waxay tilmaamaan jidhkiisu ilaa toddoba hormoonoo kale noocu soo daaya muudadka jidhka uu soo daayo ayuu soo daayaa waxay tilmaamaan maskaxdiisa qaybo ka mida ah baa active noqda xataa waxay idhaahdaan cromsomska biniaadamka cromsomka labaad baa ka warama xidhiidhka ragga iyo labaatanaad ayaa tilmaamo bay leeyihiin xidhiidhka biniaadamka rag iyo dumarka u dhexeeya waxay hadda sawiraan meelaha xubiga caruurta iyo jacaylkeedu uu ku jiro ayay ka waramaan annawaati almutaki'a ah, fi luga alcarabiya waxay ku yidhaahdaan oo qayb maskaxda ka mid ah waxay tilmaamaan maalka iyo nashwadiisa iyo jacaylkiisa qaybaha maskaxda bini aadamkaha idan waxaan leenahay maskaxdeennan ina saaran ayaa waxa kani brogramid ku yihin inuu qofka bini ahi uu baahidan qabo oo uu jecel yahay ilaa hadda la waa la sawiri karaa dhul badanoo ka mid ah maskaxdaasi waxaan leenahay haddaba bini siduu ula dhaqmaa dadku waa saddex qaybood bay idhaahdaan qayb baahiyaha si canaankeeda u sii daysay tijaabisay inay ka dheregto baahiyaha inay buuxdhaaf soo dheregto laakiin ma suurtowda bay yidhaahdaan bini aadamku inuu marnaba ka dhergo kuwa naagaha iyo suuqa iyo dhanka galay ma dhergaan aadanuhu markuu fasaxay markii dambe wuu xooloobay dad iyo xoolaba wuxuu arka wuu fuulay yani waxay leeyihiin xorriyadda bini aadamka waxa kan ma mamnuucan iyo adadeygane haddii dadka caadis ka noqon lahayd baahiduba iska dhammaan waxaas waxba kama jiraan reality taarikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku markasta uu maalan eh, qadiyadaasi fasaxo oo xadhigga loo jaro inay sii badato uun xad ay rag rag fuula iyo dumar dumar fuula iyo waxaasoo dhan intay dhaafto xoolo la fuulo xad bay yidhahdaan ay dhaafto qofku markuu samayn kari waayo uu daawado markuu isagu howlgabo ay noqoto in eh, aflaam iyo nooc kale oo uu isku dayo inuu eh, jidhahaan hadduu samayn kari waaye at least inuu jirkiisa inuu kicin karo oo aflaam ibaaxiya iyo kan xad bay gaadhay dacaaradu ay ka mid tahay dhowrka suuq ee dunida ugu lacag badan dadka waxaan ka shaqeeya tijaaraadka dunida ugu lacag badan leh hadbay keentay isticbaadaadkii dunida ka dhacee dadka la addoonsado ee ugu badani inay waxani sababaan caruur la addoonsado iyo dumar la addoonsado iyo dad la addoonsado liajli in ficladatan ay noqoto waxa la samaynayo idan ka dherig ma leh lidalik ayaa magaazinkan maraykanka ee maxaa la yidhaha education week yidhaahdaan baa wuxuu qorayay maraykanka sagaal sannadood wakhti ku dhadhow yacni eh, nineteen ninety one up to two thousand wakhtigaa yar ayaa waxay leeyihiin meelihii xumaa lagu samayn jiraya waxaa kan iskaga kaaleeya iskuullada iyo meesha wax lagu barto laba boqol iyo sagaashan kun oo ilmood baa ictidaa jinsiya lagu sameeyey almadaaris alxukuumiya idan waxay tilmaamaysaa marka canaanka loo sii daayo bini aadamku nooca uu noqdo dee ilaahayna qur-aanka wuxuu inooga warramaya qoomam noocan oo la halaagay markii ay canaanka u sii daayeen waluutan id qaala liqowmihi ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waa dadkii ugu horreeya waxaa kan canaanka u sii daaya taariikhdan cusub ka dambeeyey bamba mayaa la odhan jiray meeshii talyaaniga ku taalee fulkaanada ilaahay ku halaagay ee hadda markay qodeen iyagoo faaxishadii samaynayo dhagaxoobaa lasoo saaray magaalo dhan oo faaxisho samaynaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay qooma fircoon qooma luudkii hore maaha kuwan ka warramayna waa kuwa ka dambeeyey ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inakum lata'tuuna arijaala shahwatan min duuni nisa laakiin ilahay muxuu yidhi bal antum qowmun musrifuun dad xadgudbay baa tiin baa layidhi israaf ku sameeyey xadgudub ku sameeyey wixii baahidaha aayad kale waa ka ilaahay ku tilmaamaya bal antum qawmun tajhaluun waluutan id qaala liqawmi ata'tuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ma idinkoo maan qaba oo harkayaa samaynaysaan baa layidhi ainakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni nisaa bal antum qawmun tajhaluun baa ilaahay ku tilmaamay idan umamku waxyaabahay ku halaagsamaan bay ka mid tahay xataa taarikhyahanada baray tilmaamaan cusur linxitaad albashariya marka ay dadku dumayaan waxyaabaha lagu qiyaasi jiray waxa ka mida bay tilmaamaan mar kasta oo aad aragta bay dhahdeen duwalku inay nooca u janjeersadaan way burburi jireen walidaalika ba waxay ka warramaan matalan dowladdii romanisku markay sii baaba'aysay iyo waxaasiyoo kale riwaayadihii ugu caansanaa ee la daawanayay dumar qaawan la baratansiinayay ahaayeen waa rawaaya ummadiinta isugu timaada la daawanayo ah dumar qaawan oo la baratansiinaya wax la mid a haddana waxay leedahay dacwa iyo ducaad iyo dad xuquuqda udood iyo dad wada ilahina waa ka qur ku leh wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum ay wallaahu yuriidu towbatakum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahwaati an tamiiluu maylan cadiima baa ilaa yidhi kuwan shahwaadka daba socdaana waxay rabaan inaa weecasho aad u weyn sii weecataan baa ilahay leeya aadamnimada inaa ka baxdaan marka ilaahay uu tilmaamayo qur-aanka dadka lumay wuxuu ku sifeeyey inta nebiye laga soo warramay ayaa ilaahay nebiyada gadaashood fii suurati maryam ambiya ilaahay ka warramaya oo nebi baa ilaahay wax ku sheegaya rasuulan mukhlisa inuu ahaa sidiiqan nebiyan inuu ahaa ambiyaa ilaahay ka soo warramay ambiyada markii alla ka soo warramay kadib baa waxa lagu xigsiiyey fakhalafa min bacdihim khalfun qoladaa qolo kalea waa nebiyada cagsigoodii un guruub kale ka dambeeya guruubkaasi maxay sameeyeen adaacu salaata watabacu shahwaat baa ilaah yidhi salaaddiina waa dayaaceen shahwatu nafsigana waa raaceen fasawfa yalqawna haya ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa idan qaybtan koowaad aynu ka waramaynaa waxa weeyaan human desirska nooca kana haddii aan loo samaynin xakamayn iyo qaab loo habeeyiyo tahdiibin bini aadamku inuu xoolaha hoos maro ou baaba'o waana macaayirta lagu qiyaasi karo bulshada burburkeeda iyo furankeeda waayo aslanba waxaasi waxay keeneen in gurigu baaba'o kow bulshana haddii gurigu dumo way eh, mujtamac mutafakik buu noqdaa waxyaabaha guriga dumiyana waxaan fasaxeedaa ka mida bay idhaahdaan saa daraaddeed waxay idhaahdaan socially bulshadu way baaba'daa haddii uu baabka kani noqdo maxay xadhi ka sii days qola qoladaa cagsigeeda martay oo ah waxaani problem weeye ilaahay uu dhowaanshihiisu kaa celinayaa dan waa in aynu joojinaaba waa qoladii ruhbaaniyada iyo baabawaadka iyo waa meeshay mareen kristanka qeyb ka midi iyo midhmidh ama bariga fog diimihii lagu haystay ha ahaato indiya iyo dhulkaasi ama muslimiinta qolyo ka midii waxyaaba ay qaateen ha noqoto in la yidhaahdo wuxuuba waa dembiya waa inaan laba samayn gabadha waa la arag rag iyo dumar isu tegin waxba toona ilaa xad qaarkood ay soo rogeen tabatul iyo ikhsaa iyo in ragga la dhufaano baahidanba maxaa keenay soo intan maahamaa lagaba jara xididkaba de wuxuu noqonayaa sida gela awrkii la dhufaani jiray korana soo wada baxdee in eh, noocaasi laga dhigo laakiin iyana waa wax fitrada kasoo horjeeda walidalik may shaqaynin ولذلك بقى تحقيقات جودا بيه فرانسيسكو وسميه الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدها ay waxay leeyihin from nineteen fifty ilaa hadda toddobaatankaa sannadood waxa la caddayn karaa bay leeyihin lagama hadlayo suuqii madoobe wixii kale dhacay wixii la caddayn karay saddex boqol iyo soddon kun oo ilmood inay fuuleen wadaadadii meesha ku haysay waa meelihii e, three hundred saddex boqol iyo soddon kun oo ilmood e, iminkana dee waaba iska publicly tviyada dunida waa ka maqashaan waxyaabahan ka jira waayo waa cagsulfitra intay diin ka dhigeen oo dhankan ka samayn waayeen unba xagga kale iyadiioo qaldan loo kacay ariiqa saddexaad waa labadaa dariiq midaan midnaba ahayn oo ah desireska bini aadamka in loo fuliyo laakiinuu xad yeesho qaab mujtamacana dhisaya ha noqoto shahwa aljinsiya ha noqoto shahwalmaal ha noqoto baniinkan ha noqoto ziinadatan waxaanoo dhami shareecada waa ku bannaan yihiin keeda xalaasha ahi mar kastoo ay xaddaaftana ama taa jinsiga ha noqoto ama tan maalkaa ha noqoto tan maalki waa waxa maanta dunida haystaa in dadna maalqabeenimadooda ay u socoto sida rokitka umumka dunida qaybina ay u socoto baahida iyo gaajaduna iyana xagga kale rokid ahaan ugu socoto waayo su-aalaha baan weli laga jawaabin qofku muxuu xoolaa ku falaa qofka biniaadamkii muxuu xoola ku falaa yani xooluhu waa inay noqdaan miinis aad baahiyahaaga ku fushan karto gartay intaa markaad hesho iyo in leeg iyo in kaloo leeg markaad hesho inta kale maxaad ku falaysaa haddaan idhaahdo waxaad noolaan kartaa kasoo qaad lixdan sano lixdan sano imsaa kugu bixi kartaa toddobaatan sannadood baad noolaan kartaa toddobaatan sano maxaa kugu bixi karaa daynu qiimaynoo nidhaahno shan milyan kasoo qaad shan milyan mobound baad u baahantahay toddobaatan sano inaad noolaato wixii qarash ugu bixlaa bini aadamku maku qanacayaa shan shan u qaato inta kale iska daaya waa maya muxuu ku falayaaba su-aasha isweydiinta leh waa maxay niidiska loo qabaa ma intaan ururiyo ururiyo inaad dhinto baahidaan u qabaa maxay tahay maal waxay yidhaahdaan shahwaadkan oo dhan isku soo dar waa wasaa'ilu alxayaa laakiin hadday maqaasid isu beddelaan waa wixii lagu kaalmaysanaya nolosha laakiin hadday iyagu noqdaan wixii loo noolaa wixii loo noolaa hadday noo matala shahwat albatn inaad wax cunto haddaad u noolaato inaad wax cunto daweydankaa arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato badhna obisity ba u dhinteen inna baruurtiibaa ka badato waa la eryayaa iyo waa la haraadinayaa iyo waa la wadaa inna baktay u dhimatay idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireskan bini aadam ka mid a kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa cunno kama maarantid haween kama maarantid caruur eh, kama maarantid waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midabaa xamaasadooday dabeetana waxay idhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakiyey ha gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam guryihiisi bay soo agaageen waa loo sheegay nebigu siduu cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay idhahdeen war nabiga isaga ilaahay baa dembigiisii horiyo kiisii dambeba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan leynaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desireska weynaynu joojinaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasiya ah ayay sheeg sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen magacaynkaasaa tidhaahdeen haa bay idhaahdeen antum aladiina qultum kada wa kada nimankii sidaa yidhi baatiin haa nebigu wuxuu ihi wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anaa ilaahay idinkuna cabsi badan idinkuna taqwo badan riwaayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan ay aqoonta waxani ka dhalasha inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa anaa ilaahay idinku aqaana laakiin anigu waan soomaa oo waan afuraa buu nabigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda ninkii ka wacda anigaygama mid aha muxuu tilmaamaya qoladan tidhi gamtaanu u joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysa walaa taqrabu alfawaaxisha ma dahara minha wama batan walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishata wasa'a sabiila qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo naftiisa inuu kontrooli karo oo shahwa biduuni kaydna ma socoto hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhaxaysa falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa idan waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inugu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba sidee baynu u maamuli karnaabaa marka isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daalika mataacu lxayaati dunya markii lixdan shayba ama shantan shayba lasoo tilmaamay waxaa layidhi daalika mataacu lxayaati dunya kaasi waa bidhbidhka nololeed waa in yaroo lagu tamatoco nolosha adduun macnaa ku jira muxuu yihi halkan umaydan iman inaa weligiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaadatani waa waxyaaba laydinku itixaamayo lilibtilaa waa laydinku itixaamaya laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen ee wallaahu cindahu xusnu lma'aab ilaahay subxaana wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisay jirta kow qofku marka koowaad dishireska waxaynuu xadayn karnaa inaynu aakhiro fahmno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una youldai waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye eh. waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad bedeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso ururiso ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaha le ah oo inuu ururiyo unu nool inuu ururiyo unu nool waxaan u garanin hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul aunabi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina taqow cinda rabbihim war ma idiin sheegaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada waa haddaad jannaad iyo beero iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala janno ayaa aakhiro jirtaa idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa xayaatu dunyaa iyo xaqiiqadeeda waa inaynu fahamnaa ka labaad waa inaynu garanaa aakhiro saynu u guulaysan lahayn qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaysta ahi ilaahay siduu u gelin raaligelin lahayo jannada intan leeg siduu heli laha hadduu yor goolis dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gabadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badanoo ku mashquuliso uun nimanka waxaysta soomaaliyeed ka mid ah ee subax usoo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku ii odaygan maalintaan imaadaba waa cadhaysan cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambeni ballaadhan buu leeyahy kambenigiisa wixii ka lumay problems jira subaxii lagula soo bu habo subaxii markuu xafiiska imaado report baa la siiyaa ah meelheblaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhuunteen kuwa waxaase ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxi markuu soo galo saaka afar boqoloo kun baynu faa'iidnay cidi tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaas subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhan ka qaadayso iyo mushkilo jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuu ina yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha alnafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa qofka miqyaaskiisu waynu ka noqdaa ninka naftiisa ka reeba baa la yidhi can ilhawa yani dabdi nafs nafta waa inaad kantrooshaa waa inaad kantroosha macnaheedu waa maxay matala amhila basiita cunnada haddaad waddo ka waran joojin weydo oo markay calooshu dherigto aad tiraa abitaisaris baan u baahanay si biniaadamku awal inbuu cuni jiray intaasaa ku fillayd waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fokaro waxa la yidhaha abitisers baa laga horraysiiyaa marka berima intaad cunada weyn cunin abitisers cun shahiyada kuusii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana laleeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo ku maxaad markii hore isu dabirinaysa maad markaagii hore macnaheed waxa weeyaan shahwatulbatni baad inaad wax cuntaabaad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad mooday wax lagu raaxaysto sida awgeed baa waxay noqotay in marna loo raadiyo wax kulaqsiiya marna loo raadiyo wax maxay kaa dejiya hadhowna lagu idhaahdo waxaad u baahantay si aad u caafimaadda inaad orodo oo boodboodo oo intaanus marka inaad wax cuntaa haddaad kontrooli weydo waxay keentay noloshaadoo dhan inay dhib ku noqoto dad kantarooli weydo saa daraaddeed nafta bini aadamka waxana waa wasaa'il laynoogu talagalay inay nolosha ku fidoysano walidaalika mar hadday noocaa yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu kontarooli karno nafta inaad adigu hanato oad kontarooli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay war aakhiro kuwa liibaanay waa wa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya almawa walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu xibbaan soo saaray sheekh alilbaani saxiixa ku tilmaamay wuxuu yidhi waryaadhan ma idinka warramaa mu'minka haabay yidhaahdeen waa man aminahu nnaasu calaa amwaalihim wa anfusihim buu nebigu yidhi waa kay dadku naf iyo xooleba ku aamini karaan muslimka ma idiin sheegaa waa qofka ay ka nabad dadku carabkiisa iyo gacantiisa markaasuu nebigu yihi mujaahidka maydin idiin sheega waman jahada nafsahu fi taacati illah waa qofka naftiisa kula dirira ilaahay taacadiisa muhaajirka maydin idiin sheegaa buu nebigu yihi waa man hajara can alkhataaya waadunuub waa qofka idan wixii oo dhan wuxuu lagu soo koobay qof bini aadama noloshiisa siduu u kontarooli lahaa oo iimaankiisii wax lagu sifeeyey inay dadku ku aamini kara qof ammaano leh inuu noqon karo oo islaamnimadiisi waxa lagu sifeeyey qof dadku ka nabadgeli kara inuu noqon karo wajahaadkiisii waxa lagu sifeeyey qof naftiisa la dagaalami karo xadayn kara inuu noqdo oo hijradiisii waxa lagu sifeeyey inuu noqdo maxay qof dunuubtiiyo waxa kale ka fogaada idan waxaan leenahay kow waa adduunka inaynu qiimihiisa garanno adduunka inaynu qiimihiisa garanno waa maxaynu u noollay intaynu meeshan joogayna maxaan u baahanahay maxaan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkao dhan bay u baahantay kuma deeqayo haddaadse si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiyo waxaad cabta iyo meela degtaad u baahantay daadso wax ka badan waa uun inaad eh, magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badan mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday maye bataan waxan baan qaban lahaa waxan baan qaban lahaa hortaa jiraba laga waa markaa un bay lexjecladu kugu sii badanaysa iminka waxaad sooda leedihin maya anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn lahaa kan baan samayn waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gedisnin inta haysata ee waa markaad faramarantay bay ammaanidee tani ayaad is leedahay malaa kan iyo kan iyo kan baad samayn lahayd laakiin markay ku gasho in yar uunoo ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuumaad ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya un inuu la yidhahda hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weynun yani magac ka raadiya dadku hadday yihiin dadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahaynna magacaana maad hesheen dee mujtamac kugu xeeran baa wuxuu u badan yihi inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa kow oo ilaahay wuxuu ihi shahwatulub farjigaasi oo kale waankixu ayaama minkum baa layidhi wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum kuwiina aan guur haysanin u guuriya waxaa layidhi kuwii waaye uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa ayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli arrinku arri weyn maaha ciddaanay markaa u suurto gelinna ha dhowrsanaata baa layidhi suuqa gasha lama odhanin waxaa la yidhi cidaanay markaa u suurtogelaynaa sidan baa saxda ah ha dhowrsanaato shayga labaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan shahwaatu nafsi lagu kontaroolaa inaynu ilaahay baryadiisa badino oo nebiyullaahi yuusuf ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay khatar la geliyey oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo weliba dumarkii la waday iyo kooxahaasoo dham intay u heshiiyeen in xumo lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryey ayuu wuxuu leey wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waa min aljaahiliin ilaahayna markaasuu leeyay fastajaaba lahu rabu fasarafa canhu kaydahunna idan inaynu ilaahay baryadiisa badsanno oo ilaahay subxaanah wa tacaala dariiqa saxa inuu inagu hayo oo xumaha dhammaantood inaga dhowro inaynu ku dadaallo waxaa intaa ku xigaa waxa weeyaan baabu sadd daraa'ic bay culammadu yidhaahdaan waddada xumaha ku geynaysa inaad awdo waddo kastoo xaaraan ku geynaysa inaad isku daydo inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxda inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu imanka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyay dee male waad jihaatami lahayd oo waad laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynayaa inay badnayn idan wax habboon inaad adigu marka hore isgeynin meelaha imtixaanku ka jiraan oo adiga iyo ubadkaaga iyo caruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga si awgeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya tabaruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi sadi dharaa'ic si ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisu inugu weynaato yaclamu khaa'inata lacyuni wama tukfi suduur ilaahay waa og yahay ishubtay tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaana wa tacaala idan ilaahay weynidiisu inaynugu weynaato